hello friends welcome to my YouTube channel T Z study education दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में डोंट वरी दोस्तों मैं आप लोग को ट्रिक्स शेयर कराऊँगा पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों डल झील डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में आप लोग दोस्तों कभी जामुन खाए होंगे तो जामुन से हम लोग जम्मू को हम रिलेट करेंगे जामुन से जामुन कहाँ लगी होती है डाल पे दोस्तों तो डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट दोस्तों कूलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर कूलर को हम लोग रिलेट करेंगे दोस्तों कूलर से कूलर झील कूलर अब दोस्तों जम्मू जम्मू कश्मीर में आप लोगों को पता है ठंडी बहुत होती है तो कूलर से भी ठंडी हवा निकलती है जम्मू कश्मीर में तो Jammu Kashmir cooler cooler cooler cooler cooler next है दोस्तों बैरीनाग बैरीनाग दोस्तों जम्मू कश्मीर दोस्तों एक चीज़ नोट करिएगा लास्ट में अगर नाग या नागिन अनंतनाग शेष नाग आए तो वह जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा जैसे मानस बल है दोस्तों जम्मू कश्मीर में शेयर कर करेंगे दोस्तों जब कोई चीज़ जम जाती है तो उसमें मानव बल लगाते हैं जैसे लाइक आप कहीं मानाली साइड जा रहे हैं पत्थर गिर जाएगा रोड पे रास्ते पे तो उसे आप बल लगा के हटाएंगे ना जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर दोस्तों नेक्स्ट है नागिन झील दोस्तों मैंने आपको बताया था लास्ट में नागिन या शेषनाग अनंतनाग आए तो जम्मू कश्मीर में होगा नेक्स्ट है दोस्तों ये देखिए शेषनाग दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये भी भाई नेक्स्ट है दोस्तों अनंतनाग देखिए दोस्तों लास्ट में नाग की वॉइस आ रही है ना तो ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा नेक्स्ट है दोस्तों राजसमन राजसमन को याद कैसे करेंगे दोस्तों राज इसका फर्स्ट वर्ड आ रहा है इसका भी फर्स्ट वर्ड आ रहा है इसमें सेम मिल रहा है तो इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं राजसमन राजस्थान पिछौला झील दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कोई भी राजा युद्ध करने जाता है तो वो पीछे नहीं जाता पिछौला झील राजस्थान पीछे नहीं जाता है दोस्तों युद्ध करके लौटता चाहे मर जाए सांभर जी दोस्तों राजस्थान दोस्तों राजा लोग सांभर बहुत कम खाते इस तरह इसे याद कर सकते हैं सांभर राजस्थान नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जयसमान अब जय किसकी होगी दोस्तों राजा की जो राजा है उसी की जय होगी ना तो जयसमान राजस्थान फतेह सागर दोस्तों राजस्थान फतेह किसकी होती है हमेशा जीत फतेह दोस्तों जीत का वर्ड है फतेह कहाँ होती है दोस्तों हमेशा राजा की होती है ना राजा की होती है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों डीड वाला दोस्तों राज लोग राजस्थान जो डेट कर सकते हैं राजा लोग होते हैं वो डीड डेट बहुत मारते हैं कि आज यहाँ जाएंगे आज वाला किला जीतेंगे आज वाला किला जीतेंगे तो डीड वाला झील दोस्तों राजस्थान लुमकरण सर झील दोस्तों लू आप लोगों ने सुना होगा या आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लू राजस्थान दोस्तों दोपहर को मत लिखना अपना लू लग जाएगी तो दोस्तों ऐसा ही राजस्थान में होता है रेत की वजह से लू लग सकती है आपको इसीलिए लू का आंसर राजस्थान सात ताल दोस्तों सात ताल उत्तराखंड में दोस्तों मैं आपको बता दूँ लास्ट में जिस वर्ड में भी अगर ताल आए तो वह उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्तों अगर आपको पेपर में ताल का वर्ड आ रहा है तो विदाउट बिना सोचे ही आप उत्तराखंड में लगा दीजिए नेक्स्ट है दोस्तों नैनीताल देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था ना नैनीताल दोस्तों ये आ रहा है उत्तराखंड में जिस विषय में भी ताल आए लास्ट में उत्तराखंड में बिना सोचे लगा सकते हैं आप रकस ताल दोस्तों रकस ताल उत्तराखंड में सिया करने की ज़रूरत ही नहीं है माला ताल देखिए लास्ट में आ रहा है उत्तराखंड में देवताल दोस्तों देवताल उत्तराखंड में लास्ट में ताल आ रहा है नौकुछिया ताल दोस्तों इसमें भी लास्ट में ताल आ रहा है उत्तराखंड खुरपा ताल दोस्तों खुरपा ताल लास्ट में ताल आ रहा है ना तो उत्तराखंड में ही पाया जाता है हुसैन सागर कान का से आप इस तरह याद कर सकते हैं कि कोई भी सागर है जो उसमें अगर कोई भी पानी पीता है तो वो अंधा हो सकता है इसे इस तरह ले कर सकते हैं कोई भी झील है हुसैन सागर नाम की उसमें से कोई भी पानी पीता हो तो अंधा हो सकता है कुलेरू झील दोस्तों आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं कुल्लू नाम का कोई व्यक्ति है जो कि अंधा है आप अपने गांव साइड किसी को भी रिलेट कर सकते हैं नाम लगा के कुलेरू कुल्ले नाम का लड़का जो अंधा है बेमिनाट दोस्तों बेमिनाट केरल में है दोस्तों इसे याद कैसे करेंगे जब मतलब दोस्तों देखिए लास्ट में आ रहा है नाट नाट को हम लोग नाक से याद करेंगे जब किसी को सांप काट लेता है दोस्तों तो उसके मुंह से राल निकलती है वाइट वाइट करल का इसे इस तरह याद कर सकते हैं बेमिनाट केरल दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों अष्टमुदी अष्टमुदी दोस्तों केरल में है अष्टमी दोस्तों इससे इस तरह याद कर सकते हैं अष्टमी आप लोगों ने सुना ही होगा अष्टमी के दिन क्या रखते हैं दोस्तों केरल को हम लोग केला से याद रख सकते हैं दोस्तों केला केला बढ़ता है दोस्तों अष्टमुदी केरल नेक्स्ट है दोस्तों पेरियार झील पेरियार झील दोस्तों केरल में है आपको कोई यार है जो कि करेला नहीं खा पसंद करता है इसे इस तरह याद कर सकते हैं आपको कोई यार है जो करेला नहीं पसंद करता पेरियार झील जम्मू कश्मीर सॉरी दोस्तों केरल में लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र अब लोनार दोस्तों आप लोग ने सुना होगा लोना जिस घर में लग जाता है वो घर गिर जाता है तो एक महाराष्ट्र में एक घर है जिसमें लोना लग गया है महा से लोनार झील महाराष्ट्र नेक्स्ट है दोस्तों पुलिकट झील पुलिकट झील दोस्तों हमारा दो तक में जाता है एक तमिलनाडु में एक आंध्र में इसी इस तरह याद कर सकेंगे पुली पुली पुल का रही है ना दोस्तों तो पुल ये है बीस से कट जाएगा तो एक तमिलनाडु में गिरेगा एक आंध्र प्रदेश में पुल कट गई तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इसे याद करेंगे लोकटक झील दोस्तों मणिपुर इसे इस तरह याद रखते हैं कोई बच्चा है अगर वो मणि खा लिया तो उसके दांतों में कट कट की आवाज़ आएगी तो कट कट कट कट की आवाज़ आएगी ना तो लोकटक झील मणिपुर नेक्स्ट है दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा इसे इस तरह याद करेंगे कोई दोस्तों अगर झील है तो जाहिर सी बात है उड़ेगी ही चील हैं तो वो जो है सुबह से उड़ेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद